それはないよ時間がかかっても でも5時間で何んでいける本当え、待って、それ違う。 あるそれでも新大阪まで行ってそこから自分になるまでだいで日中